these these اینها اینها را these Can you mail these for me? Can you mail these for me? Can you یعنی آیا شما میتونید برای درخواست کردن از فردی استفاده میشه البته اگر طرف دوستتون باشه mail یعنی پست کردن these اینها یا اینها را for برای me من for me یعنی برای من Can you mail یعنی آیا شما میتونید پست کنید these for me اینها را برای من Can you mail these for me آیا می توانی اینها را برای من پست کنی؟ Can you mail these for me? Can you mail these for me? Life is getting hard these days. Life is getting hard these days. Life یعنی زندگی is getting یعنی دارد می شود hard سخت these اینها days روزها these days یعنی این روزها یا این دوره و زمانه Life is getting hard. زندگی دارد سختتر می شود. ساختار حال استمراری. These days. این روزها. Life is getting hard these days. این روزها زندگی دارد سخت می شود. Life is getting hard these days. Life is getting hard these days.